turut hadir bersama kita ada Bapak Alam Saragi dari Komisi Informasi beliau adalah iya. salah satu komisioner mungkin nanti bisa lebih rinci bisa berkenalan sendiri mungkin saya minta ke depan juga Pak Abdurrahim Sitorus salah satu uh, pegiat di Pusat Sumber Daya Buruh Migran dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Bapak Rahim silakan mengambil tempat Oke, Sementara dalam perjalanan juga ada kawan dari Serikat Buruh Migran Indonesia, dari SBMI Serikat Buruh Migran Indonesia dan di Hong Kong sudah bersiap uh, salah satu narasumber kita dari Indonesian Migrant Workers Union dari IMU Hong Kong. Baik, uh, sekilas saya bercerita dulu. Saya dari selaku koordinator pusat sumber daya buruh migran mewakili kawan-kawan di sini. Saya ingin bercerita dulu tentang Eh, proses yang dilakukan oleh kawan-kawan sejak bulan Januari 2013 kira-kira. Uh, yang paling mendasar adalah eh, kawan-kawan uh, di Pusat Sumber Daya Buruh Migran dengan beberapa jaringan organisasi buruh migran, baik itu kelompok masyarakat sipil maupun organisasi buruh migran secara langsung, Eh, menguji coba akses informasi ke lembaga-lembaga publik yang terkait dengan isu buruh migran. Jadi ada beberapa lembaga yang secara langsung terkait. Yang pertama mungkin yang paling tenar itu BMP TKI mungkin itu yang paling tenar. Yang kedua ada kawan ada dari uh, eh, tentang Trans, lalu juga di level daerah ada bp 3 BP3, ada beberapa BP3 seperti BP3 Cirebon, BP3 Jogja, kemudian ada BP3 Banyumas, Cilacap, juga di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah-daerah. E, Mas Bobi mungkin dari SD bisa mengambil tempat di depan. Oke, ya ini, terima kasih. Ya, ini dalam tentang Oke, okay. makasih Mas Rubi. Nah, pertanyaan mendasarnya kenapa uji informasi ini dilakukan uh, adalah uh, kenapa banyak hal terkait dengan buruh migran itu sampai saat ini seakan-akan masih gelap seakan-akan masih tidak terang yang paling menarik adalah yang paling sederhana adalah soal cost structure istilahnya atau biaya penempatan Hingga saat ini, ketika wewenang penempatan buruh migran itu diserahkan kepada sektor swasta, yakni yang tenar disebut PJTKI, atau dalam istilah sekarang adalah PPTKIS, hingga sekarang, baik uh, mengenai infrastruktur, nyaris terjadi uh, apa namanya perbedaan yang cukup signifikan dari satu ke yang lain. Artinya buruh migran kemudian ditempatkan dalam posisi yang tidak tahu dan dilemahkan itu perlu soal cost structure dan kemudian menjadi pertanyaan ketika menyerahkan ke sektor swasta sejauh mana negara mengawasi di uji informasi yang kami lakukan di Yogyakarta menunjukkan bahwasanya BP3TKI dan e, dinas e, tenaga kerja di sana di Yogyakarta mengakui bahwasanya mereka lemah dalam pengawasan PJTKI lemah dalam pengawasan PJTKI Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada proses lepas tangan. Negara menyerahkan uh, eh, perorangan buruh migran kepada sektor swasta yang notabene tidak diawasi. Semacam itu, tidak diawasi. Kemudian kalau memang diawasi, pengawasannya seperti apa? Saya akan jelaskan kemudian nanti. Eh, Mas Bobi bisa cerita bagaimana eh, permintaan informasi ke Komnas Trans sebagai lembaga yang paling berwenang untuk mengawasi yang sampai saat ini tidak mendapat respon apapun. Yang kedua, menurut kami selain persoalan tadi, ada persoalan mendasar mengenai hak-hak perlindungan buruh migran yang tidak terbuka juga. Yang tidak terbuka juga. Sebagai contoh, kawan-kawan di luar negeri tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya e, mereka bisa mengakses Eh, apa namanya perlindungan atau standar operasi perlindungan yang diterapkan oleh KJRI di beberapa negara. Nanti kalau kawan di Kong akan cerita, kalau kawan di Kong akan cerita bagaimana itu terjadi dan bagaimana KJRI sangat tertutup terkait dengan informasi-informasi pokok yang penting untuk pengambilan keputusan di kelompok buruh migran. Ini juga menjadi concern kemudian. Nah, Situasi informasi yang tertutup bagi buruh migran ini, situasi yang tertutup bagi buruh migran ini menempatkan buruh migran secara struktural dalam situasi yang lemah. Ketika berhadapan dengan masalah, mereka tidak bisa apa-apa. Ini belum lagi persoalan penyesatan-penyesatan informasi yang kerap terjadi atau dialami oleh buruh migran. Sebagai contoh adalah KTKLN, kartu tanda kerja luar negeri. Bagaimana negara mempraktekkan pencekalan e, eh, BNI yang tidak punya KTKLN dengan e, mengasumsikan bahwasanya Pak Undang-Undang Nomor 39 mengatur itu. Sementara undang-undang itu bertabrakan dengan undang-undang keimigrasian. Jadi ada penyesatan kalau kita berkunjung ke apa namanya ke beberapa bandara, saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Ada banyak tulisan-tulisan yang mengatakan kewajiban KTKLN kan sebagai syarat migrasi, sebagai syarat orang pergi ke luar negeri bagi buruh migran. Ini kan mungkin cukup rancu karena di undang-undang imigrasi tidak menyebutkan itu. Kemudian kenapa ditambahkan? Mungkin nanti Bang Rahim akan bercerita tentang itu. Nah, pokok-pokok persoalan ini yang kemudian ingin diuji coba oleh kawan-kawan kawan-kawan buruh migran ini resah, kawan-kawan buruh migran ini sama-sama bertanya-tanya sebenarnya pada level kebijakan maupun pada level praktek semacam itu apa yang sebenarnya berlaku bagi mereka karena nggak jelas juga nggak jelas dari level kebijakan banyak yang seakan-akan disembunyikan yang yang selanjutnya adalah bagaimana kemungkinan mereka bisa mendapatkan hak-hak informasi yang menentukan jenis-jenis tindakan ketika mereka menghadapi persoalan. Jadi banyak yang abu-abu. Sebagai contoh soal perjanjian antar negara saja. Indonesia banyak menempatkan e, memberangkatkan TKI ke wilayah yang tidak memiliki perjanjian perlindungan buruh atau tidak memiliki perjanjian langsung dengan Indonesia tentang perlindungan e, buruh dan ini berimplikasi cukup besar contoh dalam Saudi cerita tentang itu sudah ya, cukup banyak saya pikir nah mungkin uh, sesi pertama saya akan minta dulu Mas Bobi untuk bercerita tentang uh, apa namanya soal permintaan informasi yang dilakukan ke Kemenaker Trans soal uh, terkait dengan apa namanya pengawasan PPTKIS dan macam-macam. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Silakan Mas Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi dari SBB Serikat Buruh Migran Indonesia. Ada beberapa uh, permintaan informasi yang kami tunjukkan ke beberapa instansi terkait dengan uh, perempatan dan Perlindungan TKI pertama Kemenaker Trans terus kemudian kedua eh, ke B P2 TKI ketiga kepada Kementerian Kesehatan dan keempat kepada eh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan eh, dari secara umum eh, ada hampir persamaan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan informasi publik. E, persoalannya adalah ada ketidaksiapan daripada pemerintah untuk melayani pemenuhan hak atas kebutuhan informasi publik. Pertama di Kemenaker Trans, kami meminta informasi tentang e, pengawasan tahun 2012. Sampai saat ini e, mereka tidak memberikan jawaban. Bahkan e, ketika kami konfirmasi e, untuk yang kedua kalinya, mereka sempat melakukan pembohongan. Pembohongannya adalah e, bahwa mereka sudah mengirimkan informasi yang diminta melalui via pos. Tapi pos antara waktu itu ya SBI ini bersekret di pisangan nama itu dengan kuningan itu tidak terlalu jauh jadi logikanya tidak akan terlalu lama tapi kenyataannya sampai saat ini apa namanya e, informasi yang kita minta itu tidak pernah diberikan terus kemudian e, kami juga meminta informasi yang kedua kepada apa namanya kepada Kementerian Trans e, eh, tentang hasil audit daripada e, 能。